¡Pero guardián! ¡Pero guardián! ناري على مسطي ناري على ابوه من أسول هشام دي دي عليكم السلام عليكم السلام اليوتو اليوتو أنا أحمق أنا أنت أحمق على الاخر مسطي ما كان ما كان يعرفها يضرب على كوره ¡Se ha ido a la mierda! ¿Qué pasa? ¿Qué haces? di a la cámara hola ¡Hola! آه، مالك الحمق إيه، مالك انت الحمق مالك مالك مالك انا مالك نضرب فيك شويه نخليك في الارض مال نمه مضربة ليليا Pero no si dicho dónde. El Adri es tonto. اللي سامح حمك وادريك كحبه اسكت اسكت لا تنضربك ادري كابرون كم مره كيف كديسه ادري كابرون لا لا شويه لا فيكم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا Sal, pate, pate, ven, ven, ven. A ver, mira para arriba. Saluda, saluda.